Las calles quieren estar llenas, pero las calles están vacías. Las calles quieren estar llenas, pero las calles están vacías. Yo pensaba que la calle era de todo, que es que de los dueños de la policía Sale a la calle a gritar cualquiera te llevarán detenida. Porque la calle va estando prohibida. Estate atento. Cualquier día te llevan preso. huye y vete lejos, me están obligando, huye y ya no vuelva. Huye y paga el precio, te están imponiendo poca diferencia. Entre pagar a Don Vito o a los herederos de Francisco, entre el miedo que da uno y el terror que impone el otro, uno te obliga al ayuno, otro te sacan los ojos no te dejan cada vez, otros te matan de hambre. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los terroristas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que siembran el terror. Oye, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los terroristas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que siembran el terror. Si las calles quieren estar llenas, pero las calles están vacías. Si las calles quieren estar llenas ¿Qué están vacías, dime tú, ay, ¿quiénes son? Los terroristas, dime tú, dime tú, ¿quiénes son? Los que siembran el terror, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los terroristas, ¿quiénes son? Los que siembran el terror.